Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будет конкурс совместно с ICO проектом CryptoProfil. У нас просто будет э, грандиозный бюджет, это просто колоссальная на сумма на розыгрыш. Это будет э, 100 тысяч токенов. 100 тысяч токенов это у нас эквивалент 10 тысячам долларов по цене пресейла за 10 центов за одну монету. Э, у нас будет 5 призовых мест. Условия, как обычно, будут просты, сейчас вам все озвучу. 5 призовых мест. Первое место это будет 50 тысяч токенов, второе это будет э, у нас 20 э, тысяч токенов, третье 15, четвертое 10 и пятое 5 тысяч токенов. То есть любое количество токенов это уже просто огромный приз. В общем, э, что еще хотел сказать. Проект активно развивается. Они уже довольно-таки хорошую сумму собрали. Сейчас идет закрытый пресел. Как видите, я вам показываю наличие того, что токены уже, я уже лично получил эти токены на кошелек специально для конкурса. То есть у нас будет все честно, все сделаем как обычно красиво. А, и так, что у нас дальше? Условия конкурса. Условия конкурса у нас будут таковы. Это оставить хороший отзыв о данном проекте на форуме Bitcoin Talk. Подписаться на Telegram, оставлю ссылочки в описании, и подписаться на Twitter. В принципе, как бы подписывайтесь на социальные сети и также пишите результаты о своей проделанной работе в описании под видео, либо же просто ставите плюс, а потом на стриме просто пишите в комментариях плюс. Ставите так вот тут плюс и все. И потом мы уже, я уже знаю, как это все реализовать, как это потом проверить, а, то, как человек выполнил работу. И потом на прямом эфире, получается, на стриме мы просто-напросто возьмем и рандомайзером выберем победителей. Так, вроде бы насчет этого я вам рассказал. А, ну это же еще обязательно надо быть подписчиком канала. Подписываемся там на колокольчики, на всю эту херню нажимаем, ставим лайки. Ну, вроде бы как бы на этом пока что у нас все. Так что, как видите, да, цена токена 10 центов и есть у нас, получается, вот он и перед собой кошелек 100 тысяч токенов. Надеюсь, вам видно хорошо. Я сейчас даже еще увеличу страничку. Многовато увеличил 100 тысяч токенов. То есть, блин, это реально очень большие крутые бабки. Так что видите, видите идет пресейл. Все красиво. Они уже сумму собрали на закрытом преселе хорошую, как видите, да, цена токена 10 центов. Поэтому также у них еще проходит э, свой лично э, баунти у них там есть на миллион вообще монет. Ну это как бы там призы чуть поменьше, но тоже можно на любом этом всем деле заработать. Э, что еще хотел сказать? Вот в этот проект, если вложиться, то на нем реально можно будет поднять бабла. Не только на аирдропах и на, на этом конкурсе. Даже если просто саму вложить бабла, потом эти токены будут стоить не 10 центов, а, блин, возможно, будут даже стоить долларов. Так что такие вот дела. Ладно, ребята, я вам условия конкурса рассказал. Все довольно-таки просто. Поэтому давайте. Всем удачи, всем пока.